O, dzisiaj będziemy budować na moim serwerze stadion. Tak, stadion. Tutaj nieważne co napisałem, bo samo się to napisało. Naprawdę. O 6 minut, to... Jak ja mogę robić coś z nimi? info mo ter u il batak zero please ah mi copa uno Sam się wykup. Jak widzicie, to jest to jest mój serwer teraz edit. Jest taki piłka nozna.mycypro.io Pokazywałam spawna. Tylko ja muszę zrobić pauzę. Dobrze, e, dam wam e, właśnie w opisie a my właśnie będziemy tutaj budować. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem.

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. dwa muszę dodać, aby nie było takie malutkie. jedną grać, to będzie taka Liga Mistrzów. O i 3 czerwca Juventus contra Ronaldo, e, con, contra, Real Madrid, contra Real Madrid. O, oh, Ronaldo o, oh, i y Ronaldo i y Ronaldo. I. Ja tylko mam, mam w umie, mówię. I Juventus miał jeden, na początku był remis. Real Madrid miał 4, a Juventus miał ciągle 1. I mi się to tak trochę bardziej spodobało. Pięknie czwartek pierwszego. A to było... jest to kiedyś. Ej. Ha. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. To jest dzisiaj. Więc trzeciego był mecz. Me gusta. Ktoś z Was ogląda mnie przez cały czas. I chcę Wam bardzo podziękować za 11 subskrypcji na kanale. Tak, klikam mój kanał. O, doktor znowu, znowu coś nagrał. Minecraft 1.0 Ja nie wiem, nie wiem jak w ogóle jak to pobrać. Wy, może wy wiecie. Moja strona. Bo jak film dwa dni temu. No jak widzicie już ma już tutaj te, te moje ulubione kanały. O, najlepszy z, z tych wszystkich ten. Ma bardzo epickie filmy. I dajcie mu subskrypcję. Bo on ma naprawdę fajny, fajny film, dobrze? Um, 11 subskrypcji tutaj piszę. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Jest dziewięć, nie. Subskrybuj. Subskrybuj. Subskrybuj i tyle. Co to jest? To jest nowa subskrypcja. O, przepraszam. Yy... I jutro będziemy już budować na, na moim za to to wiecie co ja teraz. Tutaj właśnie chyba jest spam. Tutaj wychodzą. Hmm. O nie, no, ale nie na odcinku, bo И если YouTube мне coś zablokuje, to to jutro zajmiemy się tym, właśnie będziemy to właśnie jest odcinek. O, pierwsza część, więc po. Oczywiście dam wam link do tego mojego serwera. Yy, no by ten